привет! Вы в гостях у Аси Лёли. И сегодня я буду дрессировать с помощью вот этих конфеток моего котенка Лиси. Итак, начнем. Первый трюк это стоять. Лися, Лися, стоять. Стоит. Итак, э, следующее это прыгать. Прыгнула. Теперь ко мне. Нельзя ко мне. Ко мне, подойди ко мне. Хорошо. И следующий очень-очень сложный трюк. Ну, конфетки я дам после видео, конечно. Потому что их надо раз в два дня давать, а я уже давала. И сейчас очень сложный трюк, это перейти через это. Именно перейти. делать вышатом из спорткнется, да? Это прикольный трюк. Это я беру велик, и она мне И за это все, что она выполнила, я могу ей дать конфету. Сейчас. Конфетка выглядит вот так э, в виде мышки. Я ей даю листика. Она ее ест как человек. Она просто очень большая. Она всегда ела круглые сердечки и маленькие. А это очень большая. Короче. И это здесь она вот мыр мыркачать даже начала. <laughs> Всем пока! С вами был канал в гостях у Оси и Лёли.